Ebana, eh wahenga nasema mtaka cha uvunguni sharti ainame. Sisi Stein TV tunataka cha uvunguni. Uh, that's why tumekuja hapa katika uwanja Ukwamani hapa Kawe kuja kushuhudia Sodo Cup, ule mchezo uh, wa mpira wa makaratasi wa mtaani uswahilini kabisa huku ndani. Kwa wale ambao mmeishi uswahilini, basi hapana shaka mtakuwa mnanielewa vizuri. Kama unavyoona uwanja huo mpira unataka kuanza. Hii ni Sodo Cup, Stein TV tumekuja hapa. Tunazungumzia ni Sodo Cup, ni mpira ambao wa uswahilini. Zumula la mchezo huu kuja kuanzishwa hii ligi hapa ni ipi, tunakwenda kufahamu, na mwanzilishi wa hii ligi ni nani, tutakwenda kufahamu hapa, tutakwenda kuzungumza naye hapa. Methodius von Bismarck, nikukaribisha sana kuja kuangazia kile ambacho kinaendelea katika uwanja huu, inaitwa Sodo Cup. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Ebana, eh mtazamaji wa Stein TV, niko na Mohamed Abdallah ambaye ndo founder ama mwanzilishi wa ligi hii ya Sodo Cup. Atakwenda kutambia wazo ama idea kuanzisha ligi hii na malengo yake ni yapi, kwa vijana wanaokaa mitaa hii ni ipi? Ebana, eh karibu sana bwana Mohamed. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa majina anaitwa Mohamed Abdallah, ni mratibu wa mashindano haya yanayojulikana kwa jina Ukwamani Super Sodo Cup 2023. Tumeanzisha mashindano haya kwa lengo moja maalum Lengo la kwanza ni kutaka kuboresha afya kwa vijana, pia kuwapa vijana elimu juu ya ulinzi shirikishi katika mtaa wetu wa Kwamani, pia kutoa elimu juu ya mmomonyoko wa maadili kwa vijana, na mwisho pia ni kusapoti juhudi ya Mheshimiwa Rais katika swala zima la mchezo nchini. Kwa hiyo tumeona sisi kama vijana wa Kwamani tumekaa tukabuni tuanzishe mashindano hayo ili kuwaweka vijana kwa pamoja. Kwa siku zote tunajua michezo ni burudani, na wanapokutana watu kuna mshikamano. Kwa hiyo sisi tukaona ipo tija ya kwanza haya. Wazo mara kwanza uh, kufikiria kwanza kuanzisha ligi ya Sodo Cup kwa sababu tunaona ligi nyingine, ligi ya ng'ombe, ligi ya mbuzi, lakini sio kwa mpira huu ambao tunachezwa hapa, ni mbule mpira ambao ni official. Huu ni Sodo Cup, mpira ambao ni wa Uswahilini zaidi. Wazo na idea ilitoka wapi? Wazo kwa idea ni sisi vijana, kamati yetu ina watu watano, watu watano tukiongozwa na mwenyekiti wetu Mbuna na makamu mwenyekiti anaitwa Edi Chilemba na mratibu ni mimi, na tuna wajumbe wawili ambaye ni, ni nani ni Isa na ndugu nani Alex. Kwa hiyo tulikaa chini tukaona, jamani, Ramadhani imeisha, nini tubuni ambacho kitaenda kuwakutanisha vijana kwa pamoja. Kwa hiyo tukakaa tukasema tuje na idea ya kuanzisha ligi ya sodo cup katika mtaa wetu wa Kwamani. Bana, safi sana, ndio idea nzuri. Mimi nimependa, nimefika hapa nilivyoangalia, vijana ni wengi wamejitokeza uwanjani huku, vijana wengi sana wamejitokeza, ni jambo zuri. Pengine matokeo yake sasa, baada ya ligi kuanza uh, kumalizika, matokeo yake kwa kitu ambacho mmekilenga kija mara baada ya ligi kumalizika ni kipi sasa? Ah, matokeo yake ambayo sisi tumeyatarajia baada ya ligi kumalizika, kwanza ni katika swala zima la wadau wadau watatuamini kwa hichi ambacho tumekifanya. Mtu wowote ambao unaweza kumfata, ukitaka kuanzisha jengine zaidi ya ile, anaweza kusaidia. Pia lengo kubwa tuki, tukiwa na jambo lolote ambalo linahusu vijana ni rahisi kwa kutanisha kwa pamoja kupitia hili, kwa sababu ametuona tunaweza na tunaamini. Kwa hiyo kupitia hili vijana wanaweza kutuamini. Lakini kitu kingine chokipenda kwenye mpira huu unaona pia kuna refarii Hey, eh, mpira huu lazima kuwa na refari. Kikawaida hamnaga refari. Ndio, sisi tumejaribu kuboresha zaidi eh, ila kawaida ndio amna refari, ila sisi tumeamua kufanya nini, kuboresha zaidi. Kuna baadhi ya sheria za mpira wa miguu na huu ni tofauti, lakini sisi tukaamua weke refa angalau baadhi ya vitu viwepo, ili tuweze kufanya nini, tusiweze kuharibu mashindano haya. Vijana sasa wamepokeaje uh, ligi hii? Kwa kweli vijana wamepokea kwa mwitikio mkubwa sana, kwa sababu hata wewe mwenyewe ni shahidi, umeona ni ligi ambayo tumeanzisha, kuna wadau kibao, umeona kila watu wamezamini pale, kuna Ndakidemi Shopping Center, kuna nani ile, kuna Mamii Sugarcane kuna ule Shakuru Design, kuna Mbuna Tamla, kuna Mwaya pia kuna afya, kuna Wasafi, wote wametudhamini, ni wadau ambao mfanini wamesupport. Pia tusiposahau Stand One, Stand One TV pia wameweza kutusupport katika mashindano yetu. Bwana, tuko hapa eh, tunawapongezeni sana, tunashukuru sana kwa, kutu, kwa kuutikia eh zawadi zipoje? Samana, vijana wamejitokeza kwa wingi kuja kwa mwitikio mkubwa kama tunavyoona hapa e, sasa zawadi na vitu kama hivyo vizikoje? Ah, zawadi kwa mshindi wa kwanza tumemwahidi ng'ombe mwenye thamani wa laki nane, ng'ombe mmoja mwenye thamani ya laki nane. Kwa mshindi wa pili ni mbuzi mmoja na kilo hamsini ya mchele, na mshindi wa tatu ni mbuzi mmoja na kilo ishirini na tano ya mchele. Hizo eh, hizo ndo zawadi ambazo tumeziweka ng'ombe atafikia thamani hiyo? Atafikia thamani hiyo, tuna uhakika, tumejipanga, ni kamati nzuri, na hadi sasa mimi ninavyokuambia tayari bajeti ya ng'ombe imeshakamilika. Tunasubiri tu mshindi apatikane, muda ufike, tumkabidhi zawadi yake. Hatuna mbambamba, tumejipanga. E bana, hawana mbambamba, wamejipanga kuhakikisha kwamba hii ligi inakwenda vizuri kama ilivyokuwa imepangwa. Sasa cha kumalizia, labda ah, rai yako kwa vijana ambao hawajitokeza saa katika uwanja hapa ni ipi? Mimi niwaombe tu vijana wote wa Kwamani na Kawe kwa ujumla waje katika mashindano hayo, na sisi tunafanya mashindano haya ni kwa maslahi mapana ya Ukwamani na kayo kwa ujumla. Tunasema hivi, hakika Ukwamani yetu itajengwa na wanaukwamani wenye uzalendo na Ukwamani yao. Asante sana bana, asante sana eh, bana. Tumeongea na mwanzilishi wa ligi hii ambaye amezungumza vizuri zawadi ah, na mchakato mzima wa ligi ambapo utakuwa ligi. Of course itachukua muda gani? Ligi inaweza kachukua kama mwezi mmoja na siku kumi hivi, mwezi mmoja na siku kumi eh, na siku kumi. Eh. Maana hiyo ni mzunguko, mzunguko. Ah, ah, ukipigwa nje Ukipigwa nje e, tunaenda hatua ya kumi na sita tunaenda hatua ya robo, tunaenda hatua ya nusu, tunaenda hatua ya fainali e. Eh. Fainali ndio pale mshindi anachukua mbuzi, anachukua ng'ombe. Ng'ombe mwenye thamani ya laki nane. Thamani laki nane. Ya laki nane. Eh. Bana asante sana. E bana, sisi bado tuko hapa tumetia kambi, tuzungumza na baadhi ya mashabiki ambao wamejitokeza hapa, baadhi ya vijana ambao wamejitokeza hapa kuzungumza nao. Uh, lakini pia niko na mwakilishi wa timu pinzani, karibu sana. E, mama, majina yako nani kwanza? Kwa majina naitwa Prince Gaspar hivyo. yeah. Yes, mimi bwana nimetokea Kibomu. Ukisikia timu ya Kibomu chama la wana ndio hili hapo. Sisi kwetu michezo furaha, tunapenda mpira kushinda unapofikiria. Kipi ambacho kimavutia kuja na nyinyi kushiriki kwenye ligi hii? Sisi kwanza michezo ndio shughuli yetu, wanajua. Ukiulizia Tegeta, Kunduchi, wapi bwana, Kibomu au Bongo Msoto, wanajua. Sisi kwetu tunapenda mpira She, acha kabisa. mmejipanga mmejipangaje kisha kwamba mnaibuka na mnaibuka na ng'ombe ambao wametolewa hapa? Wahenga wanakwambia kutila mazoea ndio linamwangusha mgema. Hilo wote tunafahamu. Sasa bwana, sisi tumejipanga kama unavyoona, tumekuja na wachezaji. Kwanza sisi hatuna longolongo kwenye mpira, tunaweka tuna timu kama ninavyokuambia tumepata goli la kwanza tayari. Timu yako hiyo ndio timu yangu. Sasa nimekwambia sisi tumekuja hapa, mtoto halali na pesa. Hii mali ya kwetu, tunaondoka nayo kwa gharama zozote e bana, anaitwa Awazi. Ukimwona na vidredi dredi hivi unaweza ukamwona kama maele vile, au ah, usiogope, huyo ni Awazi. Safari ya ushindi ndio imeshaanzia hapa, ndio shughuli imeanza kama hivyo. Na mfamaji aishi kutapatapa, utawaona jinsi wanavyohangaika huko, utawaona hawa leo hawatoki, na hapa ndo nyumbani kwa marage nakwambia hivi ndo kuiva kwake, na ukiona maragi yameiva mkaa umeteketea wewe eh, bana. Umeshaanza na ushindi hapa, hata umeshuhudia hapo Eh, Umekosakosa lingine pale, naona wamejipanga vizuri kweli kweli. Stein TV tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Mega Bismarck Kanasi.